L'ESPRI és la guia d'activitats culturals gratuïtes de Barcelona. Va néixer l'any 2009, en un context de crisi econòmica, amb el lema de, de gaudir de la teva ciutat no té preu. I una mica és el que volem amb la, amb la web, que la, que la gent pugui disfrutar de la seva, de l'oferta cultural de la seva ciutat d'una manera accessible, perquè pensem que la cultura és, és de tots i és per tots, i aquest és el, és el propòsit de, de For Free. Per què forfi.cat? Perquè estem a Barcelona, estem a Catalunya, forfi.cat ens sonava bé, i què, vol, que has de fer aquesta tarda? Doncs pues, forfi.cat. Què hem de fer? Forfi.cat. Això mateix. <laughs>